ってみてよ、えー、今回ね、えー、みんなからね、えー、あの日本についてのこう何かあ歴史とか何かこううんまあ、えー、迷信みたいなものをこう教えてほしいみたいなね要望がたくさんあったので、えー、それをねやっていきたいと思いますこれねあの自分で見ても改めてすごくびっ くりしましたまあ改めてねうんいろんなこう歴史とかバックバンバックボーンがね、えー、大きくあるので、えー、そこはね改めてこう見返すと自分でもあそうだったなとかなるほどねとかこう驚くことがたくさんありました、まあ、最初は軽く軽いものからやっていきましょうね じゃあ行くよいつもの GO! みたいなせずにこのまま、えー、行っていきたいと思いますはい、えー、これね、まあ、まああんまり意外じゃないねえー、車の輸出量世界一位は日本まあね日本の経済は、まあ、車でを回っているっていう感じがあるからねうん、まあ、これは簡単ね めちゃくちゃいっぱいあるからね今回ね全部紹介するのは無理だと思ううん正直言ってだからねパート2とかパート3とかねあのみんなから要望があったら、うん、作っていきたいと思いますじゃあ、えー、2番ね、えー、2000年代初頭オタクという趣味は隠すものだったっていうねあのこれなんでかというとねあの当時ねもう本当に オタクってだけであのみんなからの目はもうあの将来犯罪者になるような人間ってぐらいひどいね冷たい目をね受けてたんだよね僕はねもうガチガチのあのオタクだったからつらかったですね、えー、これ理由はねいろいろあるんですけどあのメディアからのねこのオタクとか 特にまあインターネットへのあのバッシングが強くてオタクというだけでもいじめがあったりバカにされたりとかねだからね、あのー、学校とかね会社でねオタクなんですみたいなね趣味なんですかって聞かれた時にそういうことはね言えなかったんだよだから、えー、今でもねあのオタクっていうことをねあの隠してることをね 隠してる人、ね、カミングアウトせずに生活してる人が今でもいるんですね悲しいねでもね昔と比べたら本当にねマシになったただね当時ねこうアニメとかね漫画とか読んでる人をバカにしてたやつらが今「鬼滅の刃」とか「ワンピースとかねあの見て盛り上がってイエーイってなってるのを見るとね 超ムカつくねはい、えー、次ねもうねおた友達の多いオタクはねもう大嫌い、えー、次、えーえー、これびっくりするよみんな、えー、日本人はこうね自分たちがアジア人であるという意識があまりないねえびっくりするでしょみんなこうアジアってこうバーって想像してしたらなんか中国とかインドとかいろいろこう想像するじゃん こう日本人ってねこうアジアアジアって言われて、まあ、いろんなこう、まあ、インドとかインドネシアとかフィリピンとかこういろいろ、まあ、想像するんだけどね中東の方とか自分の国のことあんまりイメージしないんだよね。うん まあ、アメリカ人とかあの人たちだったらねこうアジアって言ったらまあ中国とか日本とかイメージすることがねいろいろアニメとかの影響であるかもしれないけどねこれ日本人は自分たちのことをアジア人っていう意識があんまりないんですよこれ意外でしょでもこれちゃんとした理由があるんですよあのー、まあ世界大戦がねありましたよねその中で、えー、まあ 多くのヨーロッパとかねアメリカとか戦ってる中で、えー、唯一ですねちゃんと一緒にこう戦ってた国がありましたそう日本ですアメリカもうね日本はどういう国かと聞かれたらね、えー、アメリカでもソ連でも戦うっていうそんな国です <laughs> それ昔敵国同士だったからね ね、今後は仲良くしようねねそんな国なんですね本当はそれは戦争したくなかったよ日本はだって強いんだもん当たり前じゃんこの国はね本当世界はねこの国のどっちかにつくかで分かれてると思うぐらい大きな国だからねそことね戦争したって本当に、えー、クレイジーだよねでもあ でも守るものがあったからねあのね仕方なかったんですねいろいろ理由事情があったんですよね、まあ、これ以上話しちゃうとそういうこと荒れちゃうからやめとくねねい、えー、ドイツの話はしないで皆さん、えー、これこれ理由言いますよえー、世界大戦の前にですねヨーロッパがねいろんな国をですね勝手にこう 植民地にしてね広げていったでしょ侵略行為をしていたんですね、まあ、たくさん侵略されている国が、まあ、ありましたよねでその時まだアジアが大丈夫だった時に、えー、日本はいち早くねあのイギリスとかね その他の国をベースにですねあのこれからあの成長しちゃ、えー、成長しないといけないじゃないと自分たちの国が侵略されてしまうっていう意識が強かったんで、あのー、脱アロンっていうねスローガンをね出したんですよ。福沢諭吉という人が出したんですけどこれね日本のあのお札の中で一番高い1万円札に載ってる人なんですね。 この福沢諭吉という人があこう、ね、ダサロンというスローガンを出しまして、えー、皆さんアジア人であることを捨てて近代化しましょうというスローガンを立てて、えー、日本があそこまで、まあ、戦えるように、えー、経済が、まあ、豊かになったっていうことがあベースにあります。はい、なのでね、あのー まあ他のねアジアの国で今でもこの自分たちの伝統的な服だったりね、えー、伝統的なあの何、ー、て言うのかなあのー、習慣とかあったりするんですけどあの日本はね普通にねマクドナルドもスターバックスもあるから、うん、早いみんなより早くねでも和服なんて全然着ないからねもうもうあの自分たちのそのあの普段の生活の中でね えー、文化以外でね自分たちの生活の中で自分たちのこの日本観っていうものはほぼ捨ててますはいなので日本人はアジア人という意識が実はないんですねじゃあ何人だよっていうねまあでもねでも実はそうそういうふうに、えー、アジアでもねもちろんヨーロッパでもないですよ 思まあ、そういうふうに自分たちのことを思っているからある意味ねこのロシアというね国、まあ、ソ連という国もそうですけどあの別にアジアでもないしヨーロッパでもないわけじゃないすごくシンパシー感じるんだよねそういう意味ではね。えー、で、えー、もう一つですね、えー、これすごいのいっぱいあるんだよねすごいのいっぱいあるんだよね パート、パート、パート2にした方がいいかな。うん。えっ、とですね、えー、日本あ、日本にはですね、えー、一人、黒人の侍がいました。ねえ。これで、しかもですね、日本で一番人気の高い、そして天才の武士がいまして、織田信長というんですね。で、 えー、この織田信長、ね、ヨーロッパのねこのオランダからどっかの国の人たちが来て黒人の奴隷を連れてきたんですよでまあ日本大パニックですよ黒い人間がいるっつってねえマジで人間嘘でしょっていや体に黒いの塗ってるだけなんでしょっつってあの非常にあのみんなもう大騒ぎですよもう黒人フィーバーですよ見たい見たいということでね で実際にその織田信長が「いやそんな人いるわけないじゃん」っつって「ね、ちょちょちょその黒人の侍読んできて」って言ってねでその黒人の侍が出てきて「ちょっと君体洗いなさい」っつってね体洗うんですよ目の前ででも黒いのが落ちない、はあ、マジで黒い肌してるっていうねでその人奴隷だったんですよで織田信長「あこいつ気に入ったわ」 、えー、まあ、雇うんですよ。ね、で自分のこの部下の中でもトップレベルの扱いをして、えー、奴隷だった頃からちゃんとこう大きな建物とかね家とかも用意してもうほんと王子様レベルの待遇を受けてですね非常に、えー、こう感謝されたというですねそういうストーリーなんですよ。でこの黒人の侍 弥助というんですけど織田信長が死ぬまでねずっとこう尽くしたっていうそんな侍が実はいたんですね。えー、もう一つね、あのー、最後に、えー、あ、まあ、いっか。ちょっと、あのー、面白い話をね、しようと思ったんですけど、ちょっと今回はね、えー、直に回したいと思います。はい。これね、 日本の意外な話実はもっといっぱいあるんだけどあそれをですね、えー、ちょっと、えいろんなねエピソードとかも話しちゃうからうんうんうんなんかね1回じゃ難しいえ次はですねこの日本の変な風習とかね、えー、君たちの国じゃ考えられないようなシステムがあるっていうこととか、え歴史の部分で えー、面白い話をあのしていきたいと思いますでもう一個これ面白い話これはですね僕の実体験なんですよはいえー、ある時ですね就職が非常に困難な時があったんですよでも毎日大量の求人をこう見てて見てたんですねでその中からまあ少しだけオファーが来てたんですよで えー、そのオファーを見たらまあほとんどがこう何て言うのかな自分の希望しない業界だったりしかもプラスあのめちゃくちゃ遠い場所にあったりしたんですよ。でその中で一つですねあの場所は遠いけどちょっと行くか迷ったあオファーが企業からのオファーがありました。えー、それはですね <laughs> これ本当だよ。 えー、まあねこうデデビー様ってこうメールが来てねあのまあ今回あの、まあ、送らせていただきましたもしよかったらあの面接をして是非あのこの会社に入ることを考えてくれませんかっていうのが来ててでそれをこうタップしてねその会社のホームページをホームページというかこのページをね紹介するページを見たら、えー、まさかのね えー、忍者忍者の仕事でした <laughs> 忍者募集ってね <laughs> 給料はね給料ちょっと低かったんだよねでもねやっぱねデビねやっぱ忍者に、ね、憧れてたから小さい頃ちょっとね悩んだね忍者になるかね忍者教室っていうのがあってねこの忍者の稽古をする、えー、仕事がね まさかの忍者の求人があったんですよもしねなってたら今現役の忍者としてね忍者 YouTuber としてねやってたかもしれないねということでまた次回予防があればやりますまた見てね、えー、パカパカ